दुवैजनालाई गसिप नेपालमा स्वागत बहिनी हस् धन्यवाद थ्याङ्क यू कस्तो छ अहिलेको अवस्था तपाईँहरूको अहिले आरामै छ फेरि तपाईँहरूलाई होइन एउटा कोरियाबाट पठाउनु भएको एकजना सरिदा पुन बहिनीले तपाईँलाई रकम पठाउनु भएको छ त्यो चाहिँ दिनु आएको होइन आज बहिनी पर्ख्यौँ हामी दुई एक डेढ घन्टा भइसक्यो होइन ब्याङ्कको लाइनमा हुनुहुन्थ्यो क्या हजुर आज ब्याङ्कमा गएको थिएँ अस्ति धेरै पैसाहरू निकाल्न बाँकी थियो अनि उहाँहरूले चाहिँ बाहिरबाट पठाएको छौँ हामीले पैसा चाँडै निकाल्नु फेरि निकाल्नु भएन भने यता फिर्ता आउँछ अँ हजुर आइएमएकै हो अकाउन्टमा हालिदिनु उनीहरूले त अकाउन्टमा आइहाल्छ डिपोजिट भइहाल्छ अनि बाहिर नाममा पठाउने चाहिँ अनि निकाल्नु पर्ने थियो अनि त्यही भएर अहिले पनि कन्टिन्यू नेपालीहरूको माया पाइरहनु भएको छ भनौँ न माया त एकदमै पाइरहेछ भाइले त अघि मैले देखिरहेको थिएँ साइन आफै गर्नुहुन्छ क्या ब्याङ्कको यो हातको यो साइन भन्नाले मोबाइल चलाउँछु साइन त पहिले गरेको थिएँ आजले खासै गर्नु पनि पर्दैन मोबाइल चलाउनलाई चाहिँ अहिले त पुरा व्यस्त हुनुहुँदैछ अहिले पनि बाहिर मैले हेरिरहेको छु धेरैजना वेटिङमा हुनुहुन्छ मिडियादेखि लिएर धेरै सङ्घ संस्थाहरू होइन तपाईँले पनि अहिले त पहिला जत्तिकै अहिले पनि त्यो माया छुटेको छैन नेपालीहरूको एकदम त्यो माया उहाँहरूले एकदम दिइराख्नु भएको छैन बाहिर त आफ्नै गाउँतिरबाट आउनु भएको जस्तो लागिरहेको छ है मलाई गाउँतिर गायककार आउनु भएको जस्तो लाग्छ एकदमै खुसी लाग्छ सोच नसोचेको कुरा हुँदो रहेछ होइन त्यो हुँदा नि एकदम खुसी लाग्छ एकदम एकदम एकदम केही गर्छु भन्ने केही अब पछि गएर केही बन्छु भन्ने झन् जोस जाँगर आइरहेको छ मनमा आज तपाईँहरूलाई रकम हस्तान्तरण गर्नु आएको थियौँ होइन यो चाहिँ एकजना कोरियाबाट सरिता पुनले चाहिँ हाम्रो योभन्दा अगाडि तपाईँको पहिलो भिडियो बनाए पश्चात मैले पनि पर्सनल्ली होइन एउटा तपाईँको नाममा कृष्ण ओली डोनेसन बक्स भनेर एउटा अभियान चलाएको थिएँ त्यो देखेर कोरियामा हुनुहुने अझभन्दा दस पन्ध्र दिन अगाडि उहाँले कल गर्नुभएको थियो सरिता बहिनीले उहाँले चाहिँ फेसबुक मार्फत नै अभियान चलाउनु भएको रहेछ होइन उहाँले धेरै रकम त मैले पठाउनु सकिनँ दाइ बिजी भएर आफ्नो साथी सर्कल फेसबुकको सर्कलमा भएको साथीहरूसँग उठाएर केही रकम पठाएको छु भन्नुभएको थियो आज चाहिँ यो लिएर आएका छौँ होइन सरिता बहिनीले चाहिँ उहाँको रोभरमा उहाँले चाहिँ उठाउनु भएको होइन जम्मा यहाँ उहाँले नामावली पठाउनु भएको छ यो चाहिँ म पढिदिन्छु उहाँले उठाउनु भएको रकम र उहाँको साथसाथै उहाँको साथीहरूको नाम यस प्रकार रहेको छ सरिता बहिनी ले पठाउनु भएको सरिता पुन र उहाँको श्रीमान निरस ले चाहिँ एक लाख नब्बे हजार वान पठाउनु भएको छ त्यस्तै गरेर रेशमा पुन उहाँ चाहिँ पोखराको हुनुहुँदो रहेछ उहाँले एक लाख वान पठाउनु भएको छ त्यस्तै गरेर गणेश गर्भुजा पुन्जीले साठी हजार वान पठाउनु भएको छ त्यस्तै गरेर सोफी पुन बाग्लुङको हुनुहुँदो रहेछ उहाँले पचपन्न हजार वान पठाउनु भएको छ त्यस्तै हिना पुन म्याग्दीबाट र उहाँ पनि हाल कोरिया हुनुहुँदो रहेछ उहाँले पचास हजार वान त्यस्तै गरेर अमर शेरचन काठमाडौँको निवासी हुँदो रहेछ उहाँले पचपन्न हजार वान पठाउनु भएको छ त्यस्तै गरेर सुबोध श्रेष्ठ उहाँ चाहिँ गोर्खाको हुनुहुँदो रहेछ र उहाँले पनि पचास हजार वान त्यस्तै गरेर सुरेन्द्र पुलामी मगर बहिनीको यो चाहिँ माइती भनौँ क्या उहाँ पुलामी हुनुहुँदो रहेछ होइन उहाँ चाहिँ नवलपुरको हुनुहुँदो रहेछ उहाँले पनि पचास हजार वान त्यस्तै गरेर अर्को एकजना व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ उहाँ चुनबहादुर गाह मगर उहाँले पनि उहाँको एड्रेस सायद लेख्नु भएको छैन नेपालको कुनै ठाउँ होला उहाँले पनि पचास हजार वान उहाँ पनि नवलपुरको हुँदो रहेछ उहाँले पचास हजार वान त्यस्तै गरेर अन्जु पुन पोखराको बहिनी हुँदो रहेछ उहाँले तिस हजार वान त्यस्तै गरेर मालप्रसाद पूर्जामा घर पुन हुँदो रहेछ उहाँले पच्चिस हजार वान त्यस्तै गरेर अनिस लामा उहाँ झापाको हुनुहुँदो रहेछ उहाँले बिस हजार वान त्यस्तै गरेर भोपाल सुनवार झापाबाट र हाल उहाँ कोरिया हुनुहुँदो उहाँले पनि बिस हजार वान सबै कोरिया गर्छ त्यस्तो गरेर मनोज राणाभात चाहिँ पोखराको हुँदो रहेछ उहाँ कोरियामै उहाँले बिस हजार वान त्यस्तै गरेर सुमन पूर्जा पुन पोखरा बाट उहाँले नि सबैजना कोरियाको हुनुहुन्छ उहाँले नि बिस हजार वान त्यसरी प्राप प्राप्तिपुन पोखरा उहाँले बिस हजार वान त्यसरी लालबहादुर थापा र उहाँको झापाको हुनुहुँदो रहेछ उहाँले बिस हजार वान त्यस्तै गरेर दल तिलिजा पुन उहाँले आफ्नो ड्रेस झापाइने उहाँको रहेछ उहाँले पच्चिस हजार वान त्यस्तै गरेर याद गर्बुजा हुनुहुँदो रहेछ उहाँ म्याग्दीबाट बिलङ गर्नुहुँदो रहेछ उहाँले तिस हजार वान त्यस्तै गरेर मनपुन उहाँले बिस हजार वान पठाउनु भएको छ उहाँको नेपालको ड्रेस पोखरा रहेको रहेछ त्यस्तै गरेर डेभिड पुन पर्वतको हुनुहुँदो रहेछ उहाँले तिस हजार वान त्यस्तै गरेर गोविन्दा चौधरी स्याङ्जा उहाँ पनि कोरिया हुनुहुन्छ उहाँले बिस हजार वान त्यस्तै गरेर लोकबहादुर पुन उहाँले आफ्नो नेपालको एड्रेस लेख्नु भएको छैन उहाँले एकतिस हजार वान पठाउनु भएको छ सबैजनाको यो रकम तेइसजना व्यक्तिहरूले पठाउनु भएको समग्रमा चाहिँ जापानी कोरियन पैसा चाहिँ नौ लाख एकानब्बे हजार वान यसलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्दा चाहिँ एक लाख दुई हजार हुनुहुँदो रहेछ यो रकम चाहिँ म तपाईँलाई दिँदैछु होइन बहिनीको हातमा म यो नाम तपाईँलाई म दिन्छु होइन थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो कोरियामा हुनुहुने कोरियामा उहाँहरूको नाम सरिता पुन बहिनीले उठाउनु भएको हो सबैको नाम त तपाईँले हजुर के भन्नुहुन्छ उहाँ हाम्रो सरिता पुन दिदीलाई एकदमै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु यति धेरै दुःख गरेर हामीलाई सहयोग पठाइराख्नु भएको छ है अर्को देशमा धेरै गाह्रो हुन्छ काम गर्नलाई त्यही पनि आफ्नो मेहनतबाट आएको केही रकम उहाँले हामीलाई पठाउनु भएको छ एकदमै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु हजुरलाई अनि हजुरको सम्पूर्ण परिवार अनि हजुरलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्ण नेपाली हाम्रो दाई दिदीहरूलाई एकदमै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु हजुरहरू जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ एकदमै राम्रो राम्रोसँग बस्नुहोला अनि आफ्नो हेल्थ हेल्थको पनि केयर गर्नुहोला हजुरहरूको काम कार्यमा सधैँ राम्रो होस् यही भन्न चाहन्छु र हजुरहरूको माया साथलाई हामी कहिले पनि भुल्ने छैनौँ र मैले आज हाम्रो गसिप नेपालबाट एउटा अर्को कुरा पनि भन्न चाहेँ जुन उहाँले हाम्रो फर्स्टमै भन्नुभएको थियो ओखलढुङ्गाको एकजना दाई हुनुहुन्छ उहाँलाई हेल्प गर्न चाहन्छु भनेर भन्नुभएको थियो अनि मैले हामी मिडियामा आउनुभन्दा अगाडि नै हामीले देखिसकेको थियौँ कि त्यो न्युज अनि कस्तो दुःख लागेको थियो सुन्दाखेरि अनि हामीसँग त केही पनि छैन तर कस्तो केही भए पनि अलिकति भए पनि सहयोग गर्न पाए कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने भएको थियो त्यति बेला होइन तर हामीलाई त अहिले देश तथा विदेशबाट धेरै मायाहरू आइरहेको छ होइन धेरै साथ सहयोग हामीले एकदमै पाइरहेका छौँ र हजुरहरूलाई आज म यस च्यानलबाट एउटा अर्को अपिल पनि गर्न चाहेँ हजुरहरूले हामीलाई त एकदमै धेरै माया गरिराख्नु भएको छ र हामीलाई मेरो हस्बेन्ड अहिले जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँको एकदमै उत्साह हौसला बढ लडेको छ हजुरहरूको साथ माया पाएर तर उहाँलाई जति नै सहयोग को आवश्यकता अहिले धेरै हुनुहुन्छ नेपालमा धेरै नै हुनुहुन्छ र हामीले देखेको चाहिँ अहिले मैले दुईजना सेम मेरो हस्बेन्डको जस्तै कन्डिसनमा मैले देखेको छु अनि उहाँहरूलाई पनि सहयोग गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु र हामी पनि केही सहयोग गर्नेछौँ उहाँको उपचार भइसकेपछि हामी पनि उहाँ जस्तै अन्य धेरै हुनुहुन्छ सबैलाई हजुर धेरैजना आउनु भएको छैन उहाँहरूलाई एउटा अन् आउने माध्यम पनि पाएको छैन सायद मिडियामा आउन सक्यो भने नेपाली मन नेपाली माया हामीले एकदमै पाउनेछौँ भन्ने आशा पनि गरेको छु र हामीले पनि उहाँलाई एकदमै भेट्न चाहेका छौँ कि उहाँ दाइलाई होइन नाइ ओखलढुङ्गा नि ओखलढुङ्गा ओखलढुङ्गा अनि त्यसपछि अनि त्यस्तै भन्नुहुन्थ्यो अनि मैले न्युजहरूमा पनि देखेको थिएँ कि अनि म पनि कृष्ण ओली भाइ जस्तै हाँस्न चाहन्छु यस्तो यस्तो न्युजहरू मैले देखिरहेको अनि कति दुःख लाग्छ कि अनि उहाँले पनि बेलुका हामी फेसबुक चलाउँदाखेरि सँगै बसेर हेर्छौँ क्या न्युजहरू हेर्छौँ अनि त्यति बेला अँ भएको छैन क्या अँ भएको छैन अनि उहाँले भन्नुहुन्छ कि रूपा हामी पनि केही सहयोग गरौँ न कस्तो भेट्न मन लागेको छ उहाँ दाईलाई भनेर भन्नुहुन्छ कि अनि त्यही भएर हामी पनि सहयोग गर्न चाहन्छौँ उहाँलाई टाइम मिलेपछि होइन अनि हजुरहरू पनि सहयोग गरिदिनुहोस् होस् भन्न चाहन्छु जस्तो भाइलाई मैले सोधेँ भाइलाई मैले सोधेँ होइन सरिता बहिनीले चाहिँ मलाई भन्नुभएको थियो दाइ मैले धेरै रकम त उठाउन सकिनँ थोरै मात्र पठाएको छु भन्नुभएको छ तर त्यत्रो कोर्यासो ठाउँमा त्यत्रो दुःख गरेर होइन यहाँ त्यत्रो इपिएसबाट e त्यस्तो गाह्रो गरेर पास हुनु त्यस्तो ठाउँमा अर्को विदेशमा गएर पनि होइन ल एक लाख दुई हजारभन्दा धेरै नै हो होइन सरिता बहिनी लगायत यहाँ सबै बाइस तेइसजनाको नाम छ उहाँलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ कृष्ण भाइको तर्फबाट चाहिँ सर्वप्रथम त सरिता दिदीले जुन मेरो उपचार होस् भनेर उहाँले होइन यत्रो प्रोग्राम चलाउनु भयो होइन उहाँको नेतृत्वमा यति धेरै पैसा उठाउनु भयो होइन त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिदी भन्न चाहन्छु होइन अनि सम्पूर्ण दाई दिदी होइन जसले सरिता दिदीलाई साथ दिनुभयो होइन उहाँहरूलाई पनि दिदीदेखि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु होइन अहिले के देख्छु भने जुन काम सरकारले गरिराख्नुपर्ने काम होइन त्यो काम हामी सब जनताहरूले मिलेर गरिराख्नु भएको छ त्यसमा साह्रै खुसी लाग्छ होइन हजुरहरूको गुण त म सायद कहिले पनि तिर्न सक्दैन तर वे फरक तरिका फरक तरिकाबाट जुन कथा व्यथा जुन कथा व्यथा मैले भोगिरहेको छु त्यो कथा व्यथाहरू अब आउने दाइहरूले दाई दिदीहरूले भोग्नु नपरोस् भनेर होइन म यी जुन माया हजुरहरूले माया म ममा म जुन सहयोग मलाई दिनुभएको छ त्यसको गुण तिर्नको लागि म अवेरनेस प्रोग्रामहरू ल्याउँछु त्यही भन्न चाहन्छु यो तपाईँ निको भइसकेपछि तपाईँ जस्तो अरू भिक्टिम कोही नहुन् होइन यस्तो घटनामा नघटुन् भनेर तपाईँले एउटा अवेरनेसको एउटा एउटा अभियान नै चलाउँदै हुन्छ भनौँ न हजुर एकदम एकदम पछिल्लो समयमा तपाईँहरूको प्रेम कहानी अथवा तपाईँको पीडा र कथा व्यथा समेटेर गीत पनि आएको छ भने सुनेको थिएँ बहिनी हेर्नुभएको थियो कि हेरेको छु उहाँहरूले हामीलाई फर्स्टमा सुनाउनु पनि भएको थियो होइन अनि सोध्नु पनि भएको थियो हजुर यसमा केही गर्न चाहनुहुन्छ भिडियोमा देखाउन चाहनुहुन्छ भनेर सोध्नु भएको थियो अनि हामीले चाहिँ नाइ दाइ अहिले नगरौँ किनभने उहाँको कन्डिसन पनि त्यस्तो छैन होइन त्यही भएर हामीले त अब सहयोगको लागि यति धेरै अपिल गरिरहेका छौँ बरु पछि गीत गराउनुहोस् होइन एकदमै राम्रो छ गीत पनि सुनिरहेछौँ होइन अनि हुन्छ हजुरहरूले राख्नुहोस् तर अब हामी चाहिँ दुःख पास्टलाई नसम्झिने भन्ने कुरा के हामीले चाहिँ गीत सुन्दाखेरि पनि म एकदमै त्यही जुन उहाँलाई भएको जुन इन्सिडेन्ट थियो नि म एकदमै त्यो सम्झिन पुग्छु कि अनि मलाई म कन्ट्रोलै गर्न सक्दिनँ कि अनि म अहिले चाहिँ त्यो कुरालाई बिर्सेर अब बरु यदि हामी म्युजिक भिडियोहरू बनायो भने पनि पछि उहाँको हात खुट्टा राखिसकेपछि खुसीको माहौलमा होइन खुसी भएर गर्न चाहन्छु त्यही भएर म चाहिँ कसरी हुन्छ त्यसलाई बिर्स्यौँ भन्न चाहन्छु कि अनि कसैले अनि हाम्रो नाममा गीत गाइदिनुहुन्छ अनि कविताहरू लेख्नुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ मलाई एकदमै त्यही घटना जुन हामीले एकदमै कष्ट गरेर पार गरेर आएका छौँ होइन एकदमै गाह्रो भएको थियो त्यो घटनाबाट निस्किनलाई अहिले हामीले भुल्ने कोसिस गर्दैछौँ त्यही पनि यस्तो यस्तो कुराहरूबाट सम्झना आउँछ अनि अनि त्यही भएर गाह्रो हुन्छ क्या कति बेला अनि उहाँहरूले हाम्रो बारेमा गीत गाउनुहुँदा चाहिँ एकदमै धेरै खुसी लाग्छ हामी सबै नेपालीहरूको मनमा बस्न सफल भएका छौँ होइन धेरैले माया गरिराख्नु भएको छ साथ दिइराख्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ एकदमै धेरै लक्की पनि फिल गर्छौँ अनि खुसी लाग्छ उहाँहरूले यति धेरै माया गरिराख्नु भएको छ हामीले पनि उहाँहरूको लागि केही गर्न सकौँ र मेरो हस्बेन्ड जस्तो धेरै हुनुहुन्छ नेपालमा उहाँहरूको लागि पनि हामी केही गर्न सकौँ त्यही नै छ इच्छा पछि गएर धेरै नभए पनि आफूले सक्ने होइन सक्ने जति चाहिँ हामी पनि गर्न चाहन्छौँ कति राम्रो विचार तपाईँको रहेछ होइन त्यसको लागि शुभकामना तपाईँले सोचे जस्तै हुनुहोस् है हामी सोको अन्त्य अन्त्यमा आइसकेको छौँ होइन भाइ अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ धेरैजना मिडिया पनि आउनु भएको छ होइन मजाले बोल्नु पनि पाइएन होइन अन्त्यमा त हाम्रो गसिप नेपाललाई नै एकदम धेरै धेरै धन्यवाद होइन हजुर हो नि अब हजुर हजुर नभएको भए त सहयोगी मनहरू त धेरै ठाउँमा हुनुहुन्छ होइन होइन उहाँहरूले थाहा पाउनुहुने थिएन र हजुरहरू पनि एउटा हाम्रो लागि एकदमै हुन्छ नि के भन्नु पनि होइन त्यस्तै <laughs> तपाईँको आधुनिक युगको मुना मदनको जोडी चाहिँ होइन मा कसैको पनि आँखा कहिल्यै नलागोस् होइन र अघि त हजुरआमासँग पनि कुरा पनि भएको थियो होइन तपाईँ यति महान हुनुहुन्छ होइन तपाईँको यो विचारमा चाहिँ कहिले परिवर्तन नहोस् र फेरि यस्तै रकम लिएर हामी चाँडो आउनु पाऊँ होइन तपाईँहरूलाई होइन चाँडो न चाँडो हाम्रो कृष्ण भाइ चाहिँ आफ्नै खुट्टामा उभिएर अनि अर्को हात राखेको होइन कृत्रिम भए पनि सकुशल हिँडेको पाउँ र यो घरमा मात्र नभएर अन्त बजार अथवा नेपाल कुनै भागमा भेट्न पाउँ हजुरहरूलाई सो धन्यवाद